Ah. pada ombak yang di pantai Sampaikan salam rinduku Kembali terduduk di pantai Menikmati semilir angin menyibak Ku bisikan pada ombak pantai Sampaikan salam rinduku